教师的素质只是课堂发生了变化，其动态和互动也发生了变化。计算机、互联网和信息系统因形象的学术业学生被初次资源所包围”，要学学习和学校的限制。 和范围发生了变化。现在，要是必须使用数字设备和策略，他们需要具备一系列数字知识，使他们能够轻松的在自己的领域开展工作。我将起的空间有几个。 项目，太阳作为三个目的的参考。计算课程的协议，学校可以依据学习的改善在课堂上，通过电脑和数字资源。数字知识里的几个钥匙是：数字文件，要匙必须。 管理初始文件、重的信息，他们需要识别他们的储存、保全和分享。处理数字文件是系统管理的基础。数字设备，要是需要使用不同的数字设备，例如电脑。 学摄像仪、扫描仪、扫描仪、多媒体系统以及其他跟专业的设备，如传钢器或测量设备、专业软件，要是必须使用专门的软件来完成他们的作业。 他们的信息搜索必须在高度商业化的站点上进行。术语，要是必须知道如何通过统计软件、电子表格和数据库来构建、查阅和解释输入列表。 数字文档、数字文字处理在高等要有充分条件，要是必须知道如何完成工作。无论是短文还是长文，内容都包含信息或学术内容。多媒体、拍照。 创建图像、制作产品或录制音频是教学的必要活动。互联网合作，初次环境中的合作是学校的一项重要任务。初次环境中的动信，互联网。 常的交流和互动具有教师和学生来说是必不可少的。为此，他们应该使用电子邮件、视频会议、论坛、即时消息、网名。初次共鸣是指教师和学生在互联网上享有的。 权利和义务，要是必须尊重和鼓励。数字知识、数字素养不应包含数字知识，还包含对数字工具、环境和策略的流畅使用，以做出处理和饱和信息。 增强钥匙的数字知识是丰富，要有一个和钥匙自己的责任，他们必须学习如何使用数字技术来更新他们的课堂表现。我的名字是 Alberto Ramirez，我在墨西哥。 韦拉克鲁斯达韦孔苏，谢谢。